ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಡ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗನ್ನು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ so that you can watch all the videos okay so let start ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಇದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ okay so five minute time ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನಿ ಇಂಟ್ರಾಡಿಗೆ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಈಗ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ eh, ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಂತು ಬೈ ಬಂತು ಸೆಲ್ ಬಂತು ಬೈ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಬೈ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಅರ್ಧ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಬೈ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಟ್ರೇಡು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು fifteen thousand sixteen thousand three one four ತನಕ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ market fall high up down ಇದ್ದಾಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಾಲ್ ಆದಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸೈಡ್ ವೇ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆದಾಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಕಾಯಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು so that you can understand better ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟೆಸ್ಟರು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಪ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ sixty three point six five percent ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಲಾಸ್ ಆದಾಗೂ ಸಹ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಸು ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ if you see trade by trade okay trade by trade ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ you will see here it has taken long here entry long ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ you will understand entry long ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದೆ twelve forty five twelve forty ಫೈವ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲೇ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೈ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಗೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಜಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಗೋಸಿಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗಿದ ಲಾಂಗ್ ಬೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡೋರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾದ್ರು ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು I will go back to history ಈಗ twenty five two thousand twenty two ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಬೈ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು eleven hundred and ninety two rupees okay ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಲಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ entry long long entry on nineteen five two thousand twenty two at three o'clock ಆಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ಆಫ್ ಮೇ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ತ್ರೀ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ okay answer timing fifteen thousand seven sixty three ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ this is the magic of algo trading okay ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಆರುನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೇಳು profit eight thousand seven hundred and seventeen profit ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ತೋರಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದದು nineteen five at nine twenty exit ಆಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿವಸ six thousand three forty loss ಆಗಿದೆ six thousand three forty loss ಆದಾಗೆ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಬಿಡ್ತೀರ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ entry short it has taken entry short on sixteen five sixteen five most probably ಅದು ಫ್ರೈಡೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ಗೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ you can act okay entry short ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೊ ಏನಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಒನ್ ಫೋರ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸು ಆಮೇಲೆ nineteen sixty two thousand sixty eight thousand five forty profit twelve thousand four seventy seven profit ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ two two one seven two four eight two loss seven one five profit fourteen fifty five loss nine thousand eight hundred profit eight seven ಪ್ರೋ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ okay so use target use stop loss ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲೆಸ್ಟ್ click on okay so overview ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಬಂತು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂತು first hundred and one percent ಇತ್ತು ಈಗ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಾಸಿಗೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಂಬ್ರಿ ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು winning trade thousand five losing trade fifteen zero 2598 okay so trade winning trade oh so largest thousand largest losing trade is losing trade five hundred so ಈ ರೀತಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ನೋಡಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ eleven ninety two five thousand five sixty two nine fifty five loss six hundred twelve profit sixteen twenty five loss two three ನೋಡಿ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಮೂರು ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಐದು ಸಾವಿರ profit two thousand two hundred profit ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ overall at the end of the day or at the end of one month or after one week okay you can evaluate your profit and loss this is all in five minute time frame okay ನಾವು let's check what happens if I change this time frame to ten minute time frame okay ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವಿ ನೋಡೋಣ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ fifty seven percent winning ratio ಇದೆ net profit fifty seven percent ಇದೆ ಆಮೇಲೆ fifty seven thousand fifty nine percent ಇವು ಓನ್ ಓನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ you will not use target and stop loss okay close it ನಾವು you see the profit and loss okay ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಲಾಂಗಲ್ಲೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಾಸಿಗೆ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ seven thousand two fifty five profit nine thousand six thirty two profit ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಲಾಸು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಲಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರು loss two six four seven target stop loss ಇಲ್ದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ five thousand three sixty two ಇದು ಇದು ಯಾವಾಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫೈ ಫೈಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ಪು ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ if you ready to take risk we can give this kind of algo strategy also okay maximum winning trade ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಏಳು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡು ಓಕೆ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ overall net profit cumulative profit ಅಂತ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ you can check this cumulative profit okay cumulative profit total ಟೋಟಲ್ಲು ಯೋ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾರಿ ಏಳು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡ್ರಾ ಡೌನು ಈ ರೀತಿ drawdown maximum loss performance ಅಂಬರಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ largest winning trade is forty six thousand eight eighty two largest losing trade is twenty six five forty five if you are ready to lose 26,545 in a single trade you can make even 46,000 profit also okay so if, if I keep stop loss and target for the same thing what happens let's see okay so I will keep a stop loss of 100 point uh, so target of 100 points a stop loss of 50 points okay use target and stop loss click click How again Agate, Nimdu loss ಕಡಿಮೆ Agate, Profit sa ಕಡಿಮೆ Agate. Okay so those who want to trade very safely they can go for this kind of strategy okay this also I can customize and give you okay ಐದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಲಾಸು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರದ್ದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ಐದು ಸಾವಿರದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲಾಸು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ if you check this winning ratio it's fifty nine percent if I change this time frame to some other time frame like seven minute time frame so then winning ratio also changes ಈಗ ನೋಡಿ ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ನೀವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಳೆದಿರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಐ ಐವತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಸಾರಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ five lakhs seventy five thousand rupees profit ಆಗಿದೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡು ಒಂದೇ ಫ್ಯೂಚರು ಒಂದೇ Nifty so I we are not discussing about anything apart from Nifty okay so ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ then you can make a good money just ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ದಿವಸ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ನೋಡಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ you will not able to make a money okay so you need to have patience even when you trade manually even in algo okay so ಇದು ಇದು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ you will understand how much ಈಗ fifty one one two one ratio ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಬೇಡ fifty profit fifty point stop loss okay ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ಇನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ sixty seven percent winning ratio ಇದೆ maximum loss nine thousand six seventy ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗಲೂ ಸಹ you will not get that kind of return okay ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ total fifty eight percent I am successful fifty eight percent time okay total ಆರು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ five eighty two seven thousand five hundred one sixty two two two thousand five hundred one two 3 4 times loss 10000 okay 3315 profit 2500 loss 2637 profit 7500 7500 ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೈವ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ so what is the winning ratio that you can check here it's fifty seven percent ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ fifty nine percent oh sorry actually ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ will remove that will remove stop loss in target okay so without stop loss in target if you trade how much money you can make okay let see will start with three minute three minute time ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ maximum profit eighty percent net profit ಇದೆ sixty two sixty three percent ಇದೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ sixty five percent almost winning ratio where you can make seven lakh rupees and forty thousand is a risk okay and five minute time ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ sixty three percent again where you will make hundred and one percent return one lakh ten ten lakh profit and twenty five thousand is the maximum draw down in complete trade sixty three percent time you will be winning the trade okay five minutes ಆದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ eighty one percent okay so here twenty five thousand will lose will earn eight lakh rupees so ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಗೋ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ they are ready to lose thirty two thousand rupees so if you if I put it for seven minute thirty two thousand loss ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ರೋಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ where you will lose less money over year but you might earn more profit this side okay so ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ eighty four percent and thirty two thousand you can lose and ten ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ seventy six percent you can lose forty five thousand rupees okay ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗೇ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ so it has taken entry long at exact what time and as soon as it takes entry long it has to punch the order in Algosix this is very fast and very accurate in comparing to any other software, Algo software available in the market. Hence, my dear friends, please open Angel Booking account with us and get a benefit of Algosys uh, super fast uh, trading software which will help you to make lot of money. Hope you like this video and uh, please, please share, share with your friends so that all can understand the uh, benefits of the algo trading. Thank you very much.